立まれ大歓迎じゃねえかこうしてみると絶望的な気持ちになるね絶望は力だ時にはなまだ温存しておけ でどうすんだ派手な正面突破が絵になるぜあんた何しに来てるんだあ裏へ回ろうこの先に駐車場の入り口がある 完全に警戒態勢だよね光栄だぜ俺たち以外にも敵がいるんだろうアバランチの本体あるいはウータイウータイとは休戦中だろうが休みはいつか終わる 余計な騒動は避けるうまく立ち回れわーってるよただな俺の中で真っ赤に燃えてるこの阪神らの炎をどうしてくれようかって話だゴムだって我慢する れって進路の車だよね飛び乗るぞ 塩野市 といったはずだ 通用口の奥にあったはず 誰もいねえなああエアリスの居場所見当はついてるのおそらく科学部門の研究施設だどこにあんだよ もんかよ確認しようか受付でわかるかな綺麗な建物ムカつくぜピカピカの壁いつか粉々にしている明日以降で頼むへいへい 生意気なとにかく上へ向かおうどうやって上がるこの先にエレベーターと非常階段がある研究施設はすんげえ上にあんだろうエレベーターに1票 ってわけかこのビルの鍵はカード型みたいカードキーならどこかで見たな受付かだがどうする上から行けないかなほらあの照明を伝っていけば届くかも 無理だろう私がやってみるこの中なら私が一番身軽でしょ二人は見張りをお願い 任せて 力勝負やってみるしかない まで行けば げのジャンプ じゃないかあこれでセキュリティを解除できるかもえははうまくいったな何もしてないけどまあいいじゃねえかティ研究施設が何階にあるか調べらんねえかとちょっと待ってね 東條博士の研究施設65階だねエレベーターか階段で59階のスカイフロアまでは上がれるみたいだけどそこから上はそのスカイフロアの受付で手続きしないとダメみたいひとまず59階だなうんああ なってんだろうなうん重要施設も増えてくるこれまでのようにはいかないだ が言えたぜ通報されてないよねそんな時間はなかったはずだ上へ参りますドアが閉まりますまた止まるかな死んだは階段を使え階段をまた出くわしても速攻で片付ければなんとかなるだろう早速おいでなすった20階ですドアが開きます

階段に移ってもいいぞ 通の人も働いてるんだよね通報されただろうな40階ですさあどっちだドアが開きますあこっちは大丈夫母さんこそ怪我はなかったそっか安心したえそんなひどいな上へ参ります ドアが閉まりいやまだ何も分かってないよアバランチがまたいつ攻撃してくるかわからないからくれぐれも気をつけて、それと神羅にも家族のために働いてる人がいて帰る場所があって待ってる人がいてもちろん分かってたことなんだけど なんだかきついな善人なんだろうが連中は自覚なき共犯者だそういう連中の意識を変える必要がある自分たちの売ってるマ法コンが星の命に等しいってことを自覚してもらわねえとそうなれば世界は変わる総会で聞いたよなうん エアリス救出に集中しよううんそうだね59階ですドアが開きます70、80、90、100、110魔高濃度の下飽和を確認 冷却用マテリアによる法令を開始スカーレット様会議のお時間ですあなた かけるタイミングが最悪 <laughs> 魔工濃度マテリア構造共に安定しています各マテリアの質量増加を確認 せてごらん不足因子を検出行くわよ規定値を大幅に超えなおも増殖中領域内の至る所で結晶化を確認暴走していますダメですこのままではお片付けよろしく 名前通り洒落てんじゃねえか行くぞ ここに来た奴らはこの夜景を見て綺麗だ絶景だって喜ぶんだぜあの明かりの一つ一つが星の血を命を削って灯ってるんだってことに気づきもしねえでようん俺も一瞬うっかり感動しちまった 皆様見学ツアーを心ゆくまでお楽しみくださいたくめんどくせえなちょっと変じゃなかったうまくいきすぎているやっぱりそう思う罠それならそれでいいさ帰り討ちにして てもカードキーばっかりだな神羅の中枢だ仕方がない出たな元神だでかい組織のやつほど仕方がないああ仕方がない べての魔航路と支柱をチェックしてくださいはいそうですいえすべてですどこにどんな影響が出ているか分かりません少しでもおかしなところがあれば報告をお願いしますよろしいでしょうかああすまないこちら7番街の被害報告書になりますあの少し休まれた方が いや会議までに被害状況と大まかな再建計画だけはまとめておきたいたとえどんな目的があろうとも町を落とすなんて正気の沙汰ではないな統括会議でそのような発言は決してなさらないように分かった カンパニー本社ビル見学ツアーへようこそ今度は何だこちらメモリアルフロアではプレジデントのこれまでの歩みや我が社が展開する数々の事業についてまた魔法都市ミッドガルと魔法エネルギーについてそれらを3つのブースに分け展示しておりますはいはいご苦労さん about. ニーが展開している事業について部門別に詳しくご説明したいと思いますえこんなこともやってたのと驚くこと間違いなしお楽しみによく見るやつだね散々スクラップにしてやったぜ スはただいまメンテナンス中です何これを読めばいいのえーと何何ようこそ新ラビルへわしが統括する宇宙開発部門は兵器開発の過程で生まれたロケットエンジンを使って 資源がいっぱいある宇宙を目指してただけど今は魔法が手に入ったから凍結中なんだよねよしちょっと残念うひょ何これを読めばいいのえー、っと何だろうようこそシンラビルへ。 わしの資源が今はまだしちょっと残念ようこそ新ラビルへああ科学部門がやっていることは君たちには到底理解できない よって説明は無意味心配せずとも科学は進歩しているこの収録のせいで今は停滞しているがこれ以上時間を無駄にしたくないので帰らせてもらうでは スはただいまメンテナンス中ですようこそシンラビルへ我々都市開発部門では皆様に日夜エネルギーを供給しているマコールをはじめプレートや支柱市街地や鉄道といった ミッドガル全体を管理メンテナンスしております現在はプレート上に高速道路を鋭意建設中ですこちらが完成した暁には皆様により快適な生活をお届けできるかと思いますもうしばらくお待ちいただければ幸いです 量やそこから生み出された結晶の数々ご覧いただけました我々はこれらを駆使し日夜皆さんの安全をお守りしているのです 次のブースでは魔法エネルギーや魔法炉のことミッドガルのことを全て説明しちゃいますよお楽しみにこちらは1万分の1スケールで作成したミッドガルの模型となりますご覧いただけますように市街地を取り巻くように設置されました 8機の魔航路が日夜魔鋼を吸い上げておりますそもそも魔鋼とは地下に眠る無尽蔵の資源それを我々が採掘し電力に変えてまたは高性能の燃料として皆様にお届けしています魔鋼エネルギーの普及により我々の生活は格段に豊かになりました明かりが途切れることはなくなりミッドガルは 眠らない街として世界の中心となる大都市へと成長したのです嘘ばっかりじゃねえか魔法で生活が豊かになるのは本当だ豊かさってのは目を曇らせるんだよな俺にもそんなことがあったぜだから余計ムカつくんだ らの英知と最新テクノロジーを結集しました61回ビジュアルフロアへとお進みくださいこちらビジュアルフロアではシンナの最新テクノロジーを駆使して制作した全く新しい映像体験をお楽しみいただけますぜひとも全身でご堪能ください 市には古代種と呼ばれる種族が住んでいました彼らは星の開拓者と呼ばれ我々が魔法を発見する何千年も前から地中に眠るエネルギーの存在に気がついていたと考えられていますそれだけではありません驚くべきことに 彼らは魔鋼を独自の技術で加工し活用していましたその片鱗は一部のマテリアとして現在でも目にすることができますこんな言葉が残されています我ら星より生まれ星と語り星を開くそして約束の地へ帰る 地上の幸福星が与えし定めの木しかしそんな彼らも今はいません約2000年前に星を襲った隕石により滅びてしまったのです果たして彼らは約束の地にたどり着けたのでしょうかそれは誰にも分かりません 月日は流れ神羅カンパニーがまるで古代種の歩みをなぞるかのように魔法をエネルギーとして活用する方法を編み出しました穏やかな気候豊かな自然そしてあふれんばかりの魔法エネルギーそんな土地がこの広い星のどこかで我々が来るのを待っています 神羅カンパニーは古代種が夢見た約束の地を一日も早く皆様にお見せするべくこれからも日夜努力を続けてまいります終わりかあ セフィロスどうしてだろうねわしとしたことがラードを切らすなんて 脂肪の入っていない紅茶なんてただの苦いお湯だよねうひょえどどどどういうこと畜生まだ頭がクラクラすんでとんでもねえ映像を流しやがって。 子供が見たら泣いちまうだろただの映像じゃないあの隕石なんだろうだからそういう映像だろ 待ちしておりましたアバランチの皆様私ハットと申しますドミノ市長の使いでお迎えに参りました市長っていうのはあの神羅の言いなりドミノのことかはい世界一の魔法都市ミッドガルの市長であられるドミノ様のことです ビジュアルフロアにて異常なシステムエラーを感知しましたのでアバランチの皆様がお困りになっているのではないかと市長が俺たちに何の用だそれは直接お聞きくださいついてこいってことか 将がいる こちらです罠だったらただじゃおかねえからな市長がお待ちです だこりゃおおやっと来たか遅かったのあわしがこの魔法都市ミッドガルの市長ドミノである随分 <laughs> と暴れてきたようだなの誰が尻拭いをしてやったと思っとる どういうことだどうもこうもないわいお前らが警備に見つかるたびにカメラに映るたびに通報されるたびにもみ消してやったんだ感謝せえなんだ分派の連中は知らんのかわしがアバランチと組んでおること何 <laughs> 驚くほどのことではあるまい のフロアを見てみ市長とは名ばかりの実態はこの通り資料室の一角に閉じ込められたただの老いぼれだこの冷遇に怒りを覚えるのは至極当然なことと思うがのはだったら話は早えうん私たちを研究施設に入れて研究施設なんだ 目的はプレジデントじゃないのか囚われた仲間を救出したいもちろんプレジデントの野郎もとっちめるけどよねえ神羅を引っかき回してくれるなら何でもええわいじゃあん64階までは何とかしてやるなんだよケチくせえこと言うなよ わしができるのはそこまでだ市長なのにか市長なのにだミッドガルの市長であるにもかかわらずわしの仕事といえば資料の管理重役会議にも呼ばれとらんわ市長が毎日毎日資料の整理髪をめくりすぎて指は切り傷だらけじゃわいこの痛みあの男は知るまい悔しい悔しい ああ分かったあんたの恨みは俺たちが晴らしてやるからな落ち着け深呼吸だ深呼吸ふんカードキーをよこせ 無理これで63階のリフレッシュフロアまで行けるぞそっからはどうすんだよ63階に協力者がおるそいつから64階のカードキーを受け取れ合言葉は主張最高だミッドガルの主張は最高誰が何と言おうと最高ああ ああお前が市長と言って最高と答えた者が協力者だ分かったかお前が市長と言って最高と答えた者が協力者だ分かったか まさか市長が内通者だったなんて本家の野郎そういうことは教えとけよ 約束の地の情報をくれせつかれる私の立場を察してくれないかあの強欲どもをさっさと黙らせて偉大な研究に没頭したいんだエアリスお前とな 母親に似てきたな惜しいことしたよ何も逃げ出さなくても言ってくれさえすれば対応したろうに本当に残念だ最後の純血勝だったのにそうだ母親に会いたくはないかと言っても 顕微鏡越しだがね大切な答えを回収していないわけがないだろう隅々まで調べさせてもらったよ毛髪皮膚から内臓骨の一辺に至るまでやはりこの石は素晴らしい誇りたまえイファルナは細胞まで美しかったよ その表情懐かしいやおっとそろそろ会議の時間だそれじゃまた後で <laughs> 63階に到着死んだ社員の憩いの場所へようこそこんな時間だけど7番街の対応で残ってる人も多そう自業自得じゃねえか気を抜くな協力者を探すぞおうよ社員の働きぶりの見物と行こうじゃねえか 常事態だからな調査を開始しています粉塵の影響範囲ってなんだか少しだけホッとする問い合わせが殺到していると報告がオペレーター AI で対応させて協力者を探そう警備もいねえみたいだし一息つけそうだな つだ協力者はそれっぽい人に話しかけてみるしかないね合言葉は市長最高だねお疲れさん今日は何にする市長シチューあいにくシチューはないよ はスタジオに死んだカンパニー治安維持部門統括のハイデッカーさんにお越しいただいておりますええー、今回の非道卑劣極まりない事件に我々は強い憤りを覚えておるシンラカンパニーはこのような犯罪行為には決して屈しない必ずや首謀者たちをひっ捕らえ縛り首にすると市民の皆様にお約束しようはい聞いているか卑怯者のアバラッチどもいいか 逃げても無駄だからな他のプレートは大丈夫だよなウータイが攻めてくるっていうのは本当なのかこのビルにいれば安心よね救助活動は進んでるのかあれは何だシミュレーターだ仮想空間で戦闘訓練ができるそんなんで本当に強くなるのかよ なんだあんたら何か用か市長最高話は聞いている上へ行きたいんだろおうよカードキーを渡す前に力を試させてもらうはあんたらが捕まったら俺たちだってただじゃ済まないんだ当然だろうこれに挑戦してもらう 言っておくが簡単じゃないぞクリアできたらカードキーを でもシミュレーターで訓練ですかいらっしゃいませ何にしますか